Questo è il risultato finale che lo voglio ottenere. Nel momento in cui inserisco le ferie, di risultare come totale solo i giorni lavorativi nell'intervallo. Dire qua 4. Se io inserisco all'8 12 in totale risulta solo le ferie effettive come si può fare tutto questo intanto vorrei presentarvi le formule che useremo Se andiamo nelle formule per data e ora, nella variante di Office 2010 in poi troviamo questa formula, giorni lavorativi totali più IPRL, quali aprendo la guida di questa forma capiamo che ci restituisce il numero di giorni lavorativi compresi fra due date, utilizzando i parametri per indicare quanti giorni sono festivi. La cosa bella di questa formula è che il festivo è facoltativo, nel senso che se noi mettiamo 1 oppure lo omettiamo, ci considera come giorni festivi sabato e domenica. Se mettiamo due ci considera domenica e lunedì e così andando avanti. Noi per nostra formula useremo 11, festivo solo alla domenica. E cosa facciamo? La data iniziale premo wizard della... come date iniziale come data finale, come festivi abbiamo detto che useremo la domenica e come vacanze l'intervallo delle festività. Così abbiamo ottenuto il risultato 4 e non 6. Ne abbiamo ottenuto solo i giorni lavorativi inclusi in questo intervallo. In questo momento noi ci troviamo in questa situazione. Un momento in cui abbiamo inserito i giorni di, di ferie. Uh, si evidenziano esattamente l'intervallo inserito. Ma come calcolo dei totali ci dà 6. Per ovviare a questa e uh, ottenere un risultato valido delle ferie effettive effettuate, dobbiamo eliminare i giorni festivi e anche le domeniche. Intanto cerchiamo di evidenziare i giorni festivi e le domeniche con la formattazione condizionale. Selezioniamo per prima cosa guardiamo un attimo una regola condizionale eh, della formattazione condizionale che abbiamo messo su questa per ottenere le domeniche. Andiamo in gestisci regole andiamo su questo foglio di lavoro e abbiamo questa regola per guardarla questo 6 giorno a settimana la copiamo perché ci servirà per inserirla nella nostra nuova formattazione e iniziamo nuova regola utilizza una formula per determinare le cene, la inquadriamo, la blocchiamo solo sulle righe e gli diamo un formato un colore rosa rosa, giallo, come volete voi questa regola adesso la applichiamo a questo intervallo copia applica come vediamo adesso quando è domenica ci segnala con questa riga. Facciamo la stessa cosa per le festività, solo che eh, qua abbiamo una nuova regola utilizzando una formula, ma siccome le festività sono di più, dobbiamo utilizzare la formula o o e c'è o questo è uguale e andiamo nella festività dobbiamo inquadrarci in questo intervallo da 2 fino a 13 Purtroppo dobbiamo ripetere questa cosa 13 volte. Per questa copiamo tutta questa parte. Eh, dobbiamo stare attenti di lasciare uh, le colonne libere e di bloccare solo sulla riga e copiamo questa parte e dopo punto e virgola la incolliamo la incolliamo cambiando ogni volta il posto di B2, B3, B4, B5 fino arriviamo a B13 ricordandoci sempre di mettere punto e virgola tra le e adesso cambiamo B13 vediamo se funziona ok intervallo deve essere uguale alle altre formattazioni applichiamo eh, perfetto come si vede adesso abbiamo evidenziato le domeniche e anche i giorni festivi. Il nostro calcolo dovrebbe darci 4. Numero dei uh, eh, giorni di ferie quali coincidono con le, i giorni lavorativi effettivi. Adesso sarebbe il momento di inserire la nostra formula al posto giusto. Qui sappiamo che abbiamo una somma per poter riuscire a fare tutto questo intervallo. Ma come vi ho spiegato, ogni riga dovrà essere calcolata con una funzione data. Intanto iniziamo. Somma. Di cosa? verifichiamo la funzione che abbiamo uh, usata si chiama giorni lavorativi totali e pionieri. Questa è la formula che dobbiamo arrivare. a fare. Facciamo giorni punto, lavorativi in questa no brano. Parla per ogni riga. Data iniziale, questa. Data finale, questa. Per abbiamo detto di usare numero 11 e vacanze, estività prendendo tutto l'intervallo e bloccandolo con un F4. E questa è, tornando alla somma, adesso dobbiamo copiare questa e inserirla 5 volte. Dopo che abbiamo inserito 5 volte osserviamo che il risultato è lo stesso perché uh, dovevamo cambiare la riga. Allora interveniamo in uh, su e in posto di 4 e 4 continuiamo di qua con D5 pensei, pensei. Aí. Dezessete. Dezessete. Adianto eu. adesso che ci siamo posizionati alla fine per vedere come funziona, cosa osserviamo? Che ancora il risultato non è quello giusto, perché è vero che per la prima riga ci dà 4 giorni, roba giusta, ma vediamo che per le altre righe, anche se noi non abbiamo inserito niente, ci dà un giorno lavorativo perché considera uh, anche mettendo la stessa data in tutti e due, considera che passa un giorno lavorativo. Per ovviare a questo, davanti al, uh, a ogni uh, formula della uh, somma di mettiamo un se inseriamo una nuova se diciamo apriamo una parentesi ecco. se questo numero è uguale a niente tu dammi come risultato 0. Altrimenti dammi la formula. Ok? Proviamo di copiare questa parte. Avete capito? Si vede qua. Abbiamo inserito sì. L'unica cosa che dobbiamo fare e chiudere le parentesi. Allora, prima dei giorni lavorativi inseriamo questa formula. L'abbiamo copiata e incolliamo. Quando abbiamo finito, vediamo la parentesi. Di nuovo giorni lavorativi, di nuovo incolliamo questa formula prima di punto e virgola chiudiamo dopo punto e virgola inquadriamo di nuovo e la stessa cosa per l'ultima riga dobbiamo solo chiudere un'altra parentesi ok cosa abbiamo ne qua è di 4 qua deve essere di 5 di 6 di 7 e di Tornando, vediamo che abbiamo risolto questo problema. Beh, se nella data iniziale delle ferie non c'è scritto niente, dammi come risultato 0, altrimenti fammi la formula con giorni lavorativi totali. Andiamo ad ok e come vediamo la formula ci dà il risultato scontato. Se noi adesso inseriamo un'altra, diciamo che dal 901 12 01 18 ci dà 8 giorni 4 qua e 4 qua va bene la formula funziona possiamo trascinarla per tutti i dipendenti. Okay. La formula è un po' complicata, non è tanto facile da eh, capirla. Si può usare solo se avete Office 2010 e oltre e ho messo a disposizione anche il file contenente questa formula. Arrivederci e grazie.